Здравствуйте, меня зовут Маргулан. А, Я являюсь представителем компании Аквел Казахстан а, в городе Караганда. Данный раздел моего канала будет посвящен отзывам наших довольных клиентов. саламатсыздар ма менің аты жөнім атым арайлым қарағанды қаласының тұрғынымын аквел 200 фильтрін қойғанымызға екі жылдан екі жыл болды фильтрді қойған шешіміміз өте жақсы деп ойлаймын фильтр м, су тазарту э, сатысы жеті сатыдан тұрады э, және де кенеттен су алып қойған жағдайда э, үйге келген кезде бір күндік су көлемі жиналып тұрады ол өте ыңғайлы деп ойлаймын және де фильтр он ай сайын фирма ауыстырады және де алдын ала звондап хабарлама жазып тұрады ол өте ыңғайлы өзін ұмытып кеткен жағдайда және де суды жақсы тазалайды шәйнектеріңізде қақ жинала ма жоқ шәйнегіңізде қақ жиналмайды сіз мысалы үшін егер де салыстырып ішіп көрсеңіз фильтр арқылы өтпеген сумен осы су екеуін айыра аласыз ба әрине айыра аламыз себебі фильтрдан өткен су өте таза мөлдір болады және де өзіміздің ағзамызға пайдалы деп ойлаймыз ішкенде мысалы үшін фильтрдан өтпеген суды сіз еркін іше аласыз ба жоқ іше алмаймын фильтрдан өткен судың ешқандай дәмі ешқандай несі болмайды өте табиғи суға жақын табиғатта қандай затқа ұқсайды ол табиғаттағы табиғи таза бұлақтың суына ұқсайды деп айта аламын жақсы рахмет аға